Thank you. ako'y sa'yo, ikaw ay akin Ganda mo sa paningin Ko ngayon'y nag-iisa Sana ay tabihan na now Sa dilaw na buwan Pakinggan mo tunay ng malungkot Nawang nagpapasaya Nakasama hanggang sa pagtanda Halina tayo'y humiga Ah ah ilalim ng puti. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Ilaw. Sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw. ano sa akin dito lang bahay ikaw lang ang mamahal sabi ko stop eh di yung stop din Lin, pakinggan Oh. los dos ngayon at mahiya ka sa sarili mo. Tingnan mo yung tsura mo. Ha? Pakinggan mo ang aking sigaw <laughs> sa dilaw na buwan. Ayan ang akin. Walang kamadaya. Saan wala. Kung ano yung sinasabi mo na chorus, no? Paborito ko to eh. Ikaw pa rin ang anak ng puso ligaw. Ikaw ang patutungo kailanman. Pangarap ko Ilan kaya Ang tulad mo Bakit ganyan puso mo Natatawa ako nang marinig ko ang balita ng meron ka ng iba Halos kahapon lang sinabi sa akin ay tayo'y tapos na At ay bilis naman sino ba yung mukhang hindi ka kilala Kaya mga babae ang paluluhain. oh, ulit-ulitin ko sa'yo.